aldaketa klimatikoa. Leorteak. suteak, Eta ekaragarrizko zabor kantitateak. Eta zein izan da eragilea? Besterik gabe, esku Baina zerk eragin du hau? Amabosko mairu milioi urtean mozteak? Ala gure ikaragarrizko kontaminazio kapazitatea. Gure ekintzen ondorioak hemen daude. glaziarren urtzea hasiera baizkirik ez delako. Zer egin dezakegu? Lehenik garraio publikoa erabiltza izango litzat. Ondoren, besterik gabe biztiklatzea. Eta azkenik, energia aurreztea. Eskerrik asko ikustegatik, Aritz Diaz, Mikel Etxeberria eta Julen Altazara, eta bideoa Baien FSA izentzapean dago.